В Большом зале концертно-спортивного комплекса КФУ «Уникс» в рамках конференции Лиги студентов Республики Татарстан состоялись выборы президента региональной молодежной общественной организации «Лига студентов». Участие в мероприятии принял министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов и проректор по социальной и воспитательной работе Казанского федерального университета Ариф Межведилов. Вы можете, в том числе и для нас, для Министерства молодого, сформулировать повестку, сформулировать запрос, а мы по большому счету площадка открытая площадка для вас, для постоянного а, диалога между молодежью и властью. Лига студентов – это сплочение студентов и аспирантов Республики Татарстан в единое сообщество, которое развивает высокие личные и профессиональные качества, способности плодотворно трудиться. Значимость Лиги студентов, она, ну, мне кажется, вообще неоспорима с точки зрения ее необходимости в сегодняшнем мире. Я думаю, что если организация уже готовится к празднованию своего своего 23-го дня рождения, это говорит о том, что она востребована сегодня. Двое из трех претендентов на пост представляют Казанский федеральный университет Руфат Киямов и Азат Кашапов, который на данный момент находится в США. Все соперники у нас сильные, со всеми кандидатами я общаюсь и э, с кем-то связываю дружеская связь. Каждый силен в чем-то. Если Александр силен именно в образовательной части, это ЕГЭ, ОГЭ, это очень круто. Азат Кашапов э, силен в академической мобильности. Президентом Лиги студентов Республики Татарстан стал магистр первого курса Института международных отношений Казанского федерального университета Руфат Киямов. Софья Иванова, Андрей Багаудинов, Ленардо Влетьяров, UniverNews.